Ну, конечно, заметил. Ого, надо же, у тебя весь обед на лице. Это экстракт планктона. Ну ты даешь. Он омолаживает кожу и очищает поры. Фу, ну и дрянь. Надо терпеть. Извини. А, это моя маска? Нет. Там Просто та акула? Да-да-да, она нас напугала, вот так. Увидеть один из этих людей, один из этих... It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh! yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.